सर को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था यूट्यूब पे तो मेरे को इनके क्लिनिक की तलाश थी आज आखिरकार मैंने इनको खोज ही लिया है तो ओहो बहुत टाइट हो अब तो इतनी ज़्यादा उठी हुई है और राइट साइड में ही इनका ये सारा उठा हुआ है ज़्यादा वजन की वजह से देखिए राइट साइड में ही सारा उठा हुआ है वजन की वजह से कितना ज़्यादा लेफ्ट देखिए राइट देखिए अब मैं देखता हूँ कितना एडजस्ट होता है ब्रीथ आउट ओके नाइस खुला तो है इजी ओके खुला आपको इजी इजी महसूस हो रहा है है ना क्या है मेरे को तो अच्छा फील हो रहा है चलने में भी कुछ बढ़िया फील हो रहा है इनसे ट्रीटमेंट भी ले लिया है अच्छा लग रहा है